Burada biri var. Oo. Camda biri var. Beni rahat bırak. Kim attı lan o vazoyu? <laughs> Kim kırdı o vazoyu? Evet ve ne dediğini gerçekten hiç anlamıyorum. Oh, bir şey çıkacak kesin. Oh. kimsin lan? Başlamak için kafamı begin tuşuna Eğmem yetti. Bir kapıdan içeriye giriyoruz. Hayatımda ilk defa korku oyunu oynuyorum VR gözüyle diyeceğim ama bu bir yalan. <laughs> bu ikinci olacak. Camda biri var. Perdeleri kapattı. Anne, annemin halısına benziyor. Zaman kaybedemeyiz diyor. Ahize. You left behind an empty vessel. Ya abla... Abla kullanmak istemiyorum. Güçlerimi kullanmak istemiyorum. Hiçbir şeyi kullanmak istemiyorum. Beni rahat bırak tamam mı? Beni rahat bırak. Lan... Kim attı lan o vazoyu? Kim kırdı o vazoyu? Bana ne abi? Kim kime işkence ediyorsa beni rahat bırakın. Masada şu an mum var. Çeşitli kitaplar var eskitme. Kırmızı koltuk Anneannemin evindeki koltuğa benziyor. Kendimi göremiyorum. Zor nefes alıyorum. At ah, siktir. Üstüme tabak attılar. Benim ruhum onların ruhundan daha güçlü tamam mı? Nihat Doğan'a bağlarım şimdi. Abi camda biri var. El uzattı. Ya çıkmak istiyorum buradan. Çıkamıyorum. Sadece etrafa bakabiliyorum. Evet. Sadece güçlü kalmalısın. Ne olursa olsun güçlü kal diyor ablamız bize. Görünen o ki Oldukça rahatsın be abla. <laughs> Bırak bizi. Kapkaranlık şu an. Hiçbir şey göremiyorum. Eski bir radyo. Tüylerim diken diken oldu şimdi. İşin içine müzik girdiği zaman dayanamam. Abi ruhlar var. <laughs> Berke ruhları görmüş müydün sen? Aynen görmüştüm. Bu ne oğlum dev gibiler. <laughs> Benim kadar. Tutmak istiyorum seni. İndir onu. Abla da kütür kütür. Asilim! <laughs> <laughs> Kimsin lan? Kapı tekrar yüzüme kapandı. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ilk defa bir sanal gerçeklik gözlüğüyle korku oyunu oynayacağız. Ee, hazırsak başlayalım bakalım. Şu an oyunun girişindeyiz. Evet, başlıyoruz. Evet, şu an bir odanın içinde başladık oyuna. Evet, bir evdeyiz. Oo, orada biri var. Oh. Ee, I'm not sure if you're ready to hear this yet. Evet. But we can't waste time easing you into it. Evet, oyunun detayları ilginç. Karşımda bir tane kadın var. Evet ve ne dediğini gerçekten hiç anlamıyorum. <laughs> Evet. Bakalım korku ne zaman başlayacak. Pekala ne dediğini gerçekten... Oo. Evet, sehpa hareket ediyor. Güzel. Sanırsam evde bir hayalet var. Ve sehpa düştü. <laughs> Oh. evet. Oh! Evet, neredesin? Evet buralarda bir yerlerde olması lazım bakalım. O ev sallanıyor çok güzel. Oh, bir şey çıkacak kesin. Oh. Oh. Oh, bir radyo. Evet, birazdan gelecek. Oh, bir şey var burada. Aa, <laughs> nesin sen? Okey. Pekala sakin. Evet. Oh my. Oh benden uzak dur. Oh. O oh, bana değme, bana değme. <laughs> Aman tanrım. Aa! Pekala. Ah. Oh. Evet odaya geri döndük. Ve tekrar ışıklar gitti. Ve oyunumuz bitti arkadaşlar. Evet gerçekten ilginç ve güzel bir oyundu. Tattığım ilginç bir sanal gerçeklik deneyimi. Bence başarılıydı belki biraz daha daha e, yüksek grafik oyunu daha ilginç hale getirebilirdi ama korktuğumu söyleyebilirim. E, pekala bugünlük bu kadar.